кім маған құшақ жаяды періште де жолдан таяды сендей алтын қызды көрсе шын жүрегім тоңдың ба сүймейтіндей болдың ба бір бірі өтіп кетер жүрегім сәл шыда жүрекке келіп кетті айтшы кім қалды? сен мені сүй алмадың амалым бар ма сезімге оратылған жүрегім жанды мен үшін айтшы жаным жүрегім тарма жүрекке келіп кетті айтшы кім қалды сен мені сүй алмадың амалым бар ма сезімге оратылған жүрегім жанды шын айтшы жаным жүрегім тарма жүрекке келді таяу мұң қанатым жоқ мен де жаяумын арманымсың менің аяулым сен менің періштемсің жалғыз шын жүрегім тоңдың ба бір бірі өтіп кетер жүрегім сәл шыда жүрекке келіп кетті айтшы кім қалды сен мені сүйе алмадың амалым бар ма сезімге оратылған жүрегім жанды мен үшін айтшы жаным жүрегің тарма жүрекке келіп кетті айтшы кім қалды сен мені сүй алмадың амалым бар ма сезімге оратылған жүрегім жанды мен үшін айтшы жаным жүрегің тарма мен үшін айтшы жаным жүрегің тарма